Hola amigos de Lingua Club 皆さんこんにちは、Lingua Club のミキです A partir de hoy vamos a aprender japonés juntos ¡Cámara! En este video vamos a aprender los saludos más básicos de japonés Pero antes de empezar, quiero hablar un poco sobre el tipo de japonés que voy a tratar en mis videos la cultura japonesa es una cultura que da mucha importancia a la cortesía y la formalidad. Desde muy pequeños nos enseñan cómo actuar o hablar correctamente según las normas de la sociedad. Este pensamiento también se ve reflejado en el lenguaje y en el idioma japonés hay muchos niveles diferentes de formalidad. Dependiendo de con quién hablemos, tenemos que cambiar o adaptar la manera de hablar o incluso palabras o expresiones que usamos. De hecho, hay bastante diferencia entre el registro formal e informal y a la hora de estudiar japonés es muy importante saber cuál de los dos estamos aprendiendo. Mi idea era enseñar el registro formal porque sabiendo el formal no vamos a ofender a nadie, pero he visto en los comentarios que hay mucha gente que quiere saber más bien del registro informal y lo entiendo perfectamente porque es una cosa que no se puede estudiar en los libros de texto, pero que se usa muchísimo en la vida cotidiana. Sin saber el registro informal, tampoco podremos disfrutar de anime, manga, o series o películas japonesas. Entonces vamos a aprender los dos lenguajes, formal e informal. Lo que pasa es que dentro de la modalidad formal hay diferentes tipos de cortesía. Por ejemplo, no hablamos de la misma manera con el jefe o con un cliente de trabajo que con una persona que hemos conocido fuera del ámbito laboral. En mis videos de momento vamos a aprender el nivel más básico de la formalidad, con este registro quizás no hablaríamos con el jefe o con un cliente, pero sí que lo usaríamos durante el viaje o para hablar con una persona desconocida. Dicho lo cual, a partir de ahora vamos a aprender cómo saludar en la manera formal e informal en japonés. Primero vamos a aprender cómo saludar en un contexto formal. Usamos estas expresiones cuando saludamos a personas desconocidas, personas mayores que nosotros, o personas a las que tenemos que tener respeto como profesores o clientes. En japonés, buenos días es ohayo gozaimasu. ohayou gozaimasu. Esta expresión tiene relación con la palabra hayai, que significa pronto. Entonces, ohayo gozaimasu literalmente significa es muy pronto, pero es una expresión hecha equivalente a buenos días, así que aunque no sea pronto, podemos decir ohayo gozaimasu si es por la mañana. Lo único que en Japón cuando decimos por la mañana es hasta las 11, 11 y media o 12. Por lo tanto, Ohayo gozaimasu se puede utilizar como muy tarde hasta las 12. Ahora vamos a practicar la pronunciación. Voy a decir tres veces, así que repetid después de mí por favor. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. gozaimasu. Muy bien, vamos al siguiente. Buenas tardes se dice en japonés konnichiwa. Konnichiwa. Esta expresión literalmente significa este día de hoy y dicen que antiguamente decían este día de hoy cómo está usted, este día de hoy cómo va todo y de allí se ha quedado solo la primera parte este día de hoy. Vamos a pronunciar la expresión. Repetid después de mí, por favor. Konnichiwa. Muy bien, vamos al siguiente. Buenas noches es en japonés konbanwa. Konbanwa. Es la expresión que equivale a good evening de inglés y lo digo porque hay dos tipos de buenas noches en español. Buenas noches que se utiliza al ver a alguien por la noche o buenas noches que se utiliza antes de ir a dormir. Y konbanwa es good evening, o sea, es una expresión que se utiliza al ver a alguien por la noche. Y konbanwa literalmente significa esta noche. Es como konnichiwa, buenas tardes. Y antiguamente decían esta noche cómo va, esta noche cómo está usted. Y de ahí se ha quedado solo la primera parte, esta noche. Es una expresión que se utiliza por la noche, o sea, después de que se ponga el sol y en Japón el sol se pone bastante pronto, en invierno sobre las 5 y en verano sobre las 7. Entonces es bastante normal que en invierno digamos konbanwa sobre las 5 o 6 de la tarde. Vamos a pronunciar la expresión. Repetid después de mí, por favor. Konbanwa. Konbanwa. Konbanwa. Muy bien, vamos al siguiente. El último saludo que vamos a aprender hoy es Oyasuminasai. Oyasuminasai. Es el saludo que equivale a good night en inglés y se usa antes de ir a dormir o cuando nos despedimos por la noche muy tarde. Esta expresión viene de la palabra yasumu, que significa descansar, y oyasuminasai significa que descanse. Vamos a practicar la pronunciación. Repetid después de mí, por favor. Oyasuminasai. おやすみなさいおやすみなさい Muy bien, ¿qué tal? ¿Ya sabéis saludar en japonés? Antes de empezar a aprender en forma informal, vamos a practicar la pronunciación desde Ohayo gozaimasu otra vez. Repetid después de mí, por favor. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. こんばんは。こんばんは。おやすみなさい。おやすみなさい。Ahora vamos a aprender cómo saludar en un contexto informal. Es un lenguaje que se utiliza entre amigos o en familia. Primero, ¿cómo se decía buenos días en el registro formal? Es ohayo gozaimasu, ¿verdad? Y en el registro informal simplemente abreviamos esta expresión y decimos ohayo, ohayo. Vamos a practicar la pronunciación. Repetid después de mí, por favor. Ohayo. Ya os he dicho que ohayo más y ohayo tiene relación con la palabra hayai, que significa pronto. Pero en un contexto informal, entre amigos, en familia, cuando alguien se levanta tarde, decimos como broma osoyo, osoyo, que viene de la palabra osoi, que significa tarde. O sea, es como un juego de palabras y no decimos ohayo porque no es pronto, sino osoyo porque es tarde pero es una cosa muy coloquial y no es nada oficial, ni siquiera sé si todo el mundo lo usa o no, pero al menos yo lo digo a veces de broma. Bueno, vamos al siguiente. En cuanto a konnichiwa o konbanwa, que equivalen a buenas tardes y buenas noches, es muy interesante porque no hay ninguna expresión que se pueda utilizar en el registro informal. Creo que en español se diría hola o buenas, pero en japonés no hay ninguna expresión así. Entonces, ¿cómo saludamos? pues o bien empezamos a hablar directamente o hacemos un sonido, bueno, un ruido que no significa nada en absoluto. Por ejemplo, cuando veo a un amigo o mi familia, puedo no saludar y empezar a hablar directamente, como ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿A dónde vamos? ¿Me has esperado? Esas cosas. O si no, puedo hacer algún gesto o un sonido como ¡Oh! Yo. ¡Ah! <laughs> Algo así al no tener ninguna expresión concreta para saludar, saludamos de cualquier manera. <laughs> Entonces, bueno, en un contexto informal, muchas veces durante el día no se saluda o saludamos con sonido extraño. <laughs> es que los japoneses no somos nada cariñosos y entre amigos obviamente no nos besamos, no nos abrazamos y siempre dejando una cierta distancia simplemente decimos ¡Oh! ¡Ah! <laughs> <laughs> y me parece muy curioso, pero bueno, es, es la cultura japonesa. Y finalmente, buenas noches, que se usa antes de ir a dormir, se dice en el registro informal oyasemi. Oyasemi. Es decir, simplemente decimos la primera parte de la expresión oyasemi nasai del registro formal. Vamos a practicar la pronunciación. Repetid después de mí, por favor. Oyasemi. Antes de terminar, vamos a repasar los saludos que hemos aprendido en este video. ¿Sabéis traducir estas expresiones al japonés? Voy a decir las respuestas dentro de 10 segundos. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konbanwa. おやすみなさい。おやすみなさい。おはよう。おはよう。おやすみ。おやすみ。¿Qué tal? ¿Ya lo sabéis todo? En el siguiente video vamos a aprender varias maneras de decir adiós. Si os ha gustado este video, os agradecería mucho que le dierais a me gusta y os suscribierais a mi canal. それではここまで見てくださりありがとうございました。また次回も楽しく一緒に日本語を勉強していきましょう。またね